මේ විදරෝයා FLX පලේර එක ඕපන් කර ඕපන් කරගත්තර පස්සවෙනේ ඔලය මෙතන ටොරන්ට් ලිංක එක ඇන්ඩලා තියෙන මේක ඕපන් එන්නේ ඔය වෙබ්සයින්ට කියලා ටොරන්ට් ෆයිල ඩවන්ලෝඩ් කරනවත් එක මේ සොෆ්ටකින් ඔඩ ඔයාගේ ටොරන් ෆයිල් එක සිලෙට් කරන්න ඉඩි පස්සේ මෙතනින් පෙන්න්න මේ විදරවාගේ ටොරන් ෆයිල ඩවන්්ඩ වෙන පේනවා ඔයාට මේ ඇත්තරම ජෙනරල් ප්‍රොක්සි ෂෙඩියල ස්මර්ට ස්පිට් ඒගැන මේ යාගේ සෙටික්ස් එකවර ටොනට වර්ග පහක් දක්වා මැක්සිම ලිපිට් එක ඩවනෝඩ් කරන්න පුළන් ෆ්‍රීවර්ෂන් දී එතකොට ඔක්කොම් ෆයිස් ඩව්ලඩ වනාට පස්සේ ස්ලීපෙන්ඩ මැසින් එක සන්ඩවන්ෙන්ට ඒගේ සෙටින් සඳන්න පුළන් ප්‍රොක්සි සෙටින් වෙනස් කරන බ්‍රොන්ට වෙනස් කඩුවමනාවත්තින ඔග සවඩීටස් යොක්කොම දල වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ එතොට ෂෙඩියල් අපට ටයිම් මනෙජ් කළ ඩවන්ලඩ එක හදන්න දාන්න පුළුවන් ඒගෙනවාට උද්ද රෑ ඩවන්ලඩන්න දානට ඒ ඔක්කොම ඩවන්ලෝඩ් වෙලා ඉවර උනාට පස මැසින ශඩ්ඩෝන්ඩ ඒවගේ දේවල් අපට කස්මයිස් කරන්න පුළුවන් මෙ ගොඩක් දෙවන්න එෆල්ලෙක් ප්ලේර් ගන අපිට කරගන්න පුළුවන් මේ විදිර අපිට පුළුවන් ඩවන්ලෝඩ් කරපු කටෙන්ට් එක ඩිලීට් වෙන නැතුව ජස්ට ඩවන්ලෝඩ් ෆයිල් එක විතර ඉගෙන ටොරන් ෆයිල් එක විතර අපිට ඩිල් කරන්න පුළුවන් හරි අපි දැන් බලමු YouTubeෙන් කොහොමද වීඩියෝ ඩවන්ලෝඩ් කරන්න කියලා මේ FOL එක්ස්ප්ලේන් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඇඩ් ලින්ක් කියන තැන තියෙනවා පොඩි ස්පේස් එකක්. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම YouTube එකට ගිහිල්ලා ඔයා කැමති වීඩියෝක් සිලෙක්ට් කරලා ඒකේ ලින්ක් එක කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගත්ත පසේ ලිංක එක මේකේ ඇඩ්ලිංක් කියන තැනට ගෙනල්ලවා පේස්ට් කරන්න ඉරවසාට පේනවා ඒක අපට හදන්න පුළුවන් සෙරික්ස් වීඩියක සේවෙන් ඕන කොහටද ඇතවට අගේ වීඩියෝ තින ඕන රැසලූෂන ඒගෙනවා 1080p රැසලූෂන යස් කරනවාද 72480 අනේ රැසලූෂන් අපට මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන් මේ දම එෆල්ක් ප්ලේනහා ගොඩක් ඊසි වඩාගේ YouTube ෆයිල්ස් ටොරන් ෆයිල් සොෆ්ටයාස් එතොට ඩෙවලප කෙනෙක් නංවාගේ ඩෙවලපින් කරක් සොෆ්ටයාස් ඒවගේ ඕනම දෙයක් මෙ ඩවන්ලඩ් කරන්න ඊසි පුළුවන් වෙනත් මෘදුකංග දාගෙන අමාරු වැටනට මේකින් ලේසිම වාට ඩවල් කරන්න ගොඩක් ඇතන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇපල්ලක් ියස් කරනට කොහොඳ අපි ඩවන්ලෝඩ් කරන්න එකන ලොක ප්‍රශ්නැකිල කටී දන්න සල්ලියල ඩවලෝඩ් කරන නෑ එහෙම ඕන නෑ මේක බුලන් අපට ඇත්තරම ලේසියම් පහන්සුවෙන් ක්‍රැක්කරපු සයිටස් තින මංගවල සයිට් එක මෙතන යට ලිංකේ ඩිස්ක්‍රපෂන් එක දාලා තින මැක්ටෝරන් ඩවන්ලෝඩ් මෙන මේ වෙබ්සයිට එක ගිහිල්ලා වාට කැමතිම මැක්සගෙන නංවාට ඇප්ස් ගන්න දෙහොකක් දන්න නැත්තම් වට පුළුවන් එකෙන් අවුලොඩ් කරගන්න විඩියව හොඳයි නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයිකලස් යා කරන්න තැංකූ